eh, una cosa, tu dovresti essere tipo il nuovo custode. E se, ti devo dire una cosa che non ti abbiamo detto durante il colloquio, perché preferisco dirtela adesso che è troppo tardi. Praticamente il discorso qual è? Che tu stai lì nella stanzina tua e controlli le cose dalla camera, no? Che tanto che cazzo deve succedere? E sento una cosa, tu dovresti essere il nuovo custode, che ce n'era un altro prima, e ancora. Ma capite che qua la, la gente rinuncia a questo lavoro, sai perché? Non si capisce, che la gente sparisce non pigliano manco i soldi, questi vanno via. Allora, il discorso qual è? Che io già, già, già, già, già mi sono co gonfiato i coglioni a spiegarlo, che praticamente... E eh, senti una cosa, tu dovresti essere il cazzo nuovo custode. Ti devo spiegare quello che sta per succedere, perché non te l'abbiamo detto al colloquio, che praticamente le bestie la notte si animano e vengono ad ammazzarti, ma tu puoi chiudere le porte che... <laughs> E fammi finire sto cazzo di discorso, eh, maronne! Allora, Custode, senti una cosa, devo fare veloce perché sennò va a finire che non riesco a finire questo cazzo di discorso. Che succede? Praticamente se arrivano le bestie che cercano di ammazzarti, tu chiudi le porte... <laughs> fate i simpatici. Adesso ve la faccio vedere, io chiamo un guardiano che vi fa... Maronne! Paisa, meno male che sei venuto, guarda, c'è una situazione qua che non puoi capire. E guarda, lascia tutto in mano tua, eh, mi raccomando, buon lavoro. Fire!